আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিশেষ অনুষ্ঠান হৈ আছিলে সেইদিনা আমি সেই অনুষ্ঠানো চাবলৈ পালোঁ স্কুলখনৰ নাম হৈছে বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল ধেমাজি জিলাৰ সুবাহী নামৰ ঠাইত অৱস্থিত এই স্কুলখন প্ৰতি দেওবাৰে তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰে আৰু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ স্কুল হওক কলেজ হওক ষ্টুডেণ্টছবিলাক আহে লগতে শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আহে আৰু এটা সুন্দৰ অনুভৱ নমস্কাৰ আৰু এয়া হৈছে ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ এখেতে চিনাকিটো দিব তেওঁ মোৰ নাম ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই মই Dibrugarh university assistant professor education ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু মই এইখনৰ ফাউণ্ডাৰ বিদ্যাধৰ লিভিং স্কুলৰ স্কুলখন কিবা কিবি ধেৰ উদ্দেশ্য আছে আৰু মেইনলি এই ওচৰৰ জনজাতীয় মানুহখিনি বাই পিছপৰা য'ত গুণগত শিক্ষাটো আমি আগলৈকে কল্পনা কৰা নাছিলোঁ তাত যাতে গুণগত শিক্ষা এটা দিব পাৰোঁ প্লাছ মানে আমি এইটোক ভাল জীৱনৰ শিক্ষা বুলি কওঁ ভাল জীৱনৰ শিক্ষা ৱেল ৱেলবিং স্কিলখিনি যাতে দিব পাৰোঁ প্লাছ তেওঁলোকে নিজে কৰি খাব পৰাকৈ লাইভলিহুড স্কিল যাতে দিব পাৰোঁ লগতে স্পৰ্টছ কালচাৰ কেৰিয়াৰ গোটেইবিলাক বহুত সামৰি কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট চব সামৰি মেলি গোটেইখিনি মেলি এটা মানে এটা হলিষ্টিক এডুকেশ্যন আৰু সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিলে ছাৰৰ লগত চিনাকি হৈ পেলাই আৰু সঁচাকৈ বাকীখিনিতো আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাই যাম আৰু ছাৰকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ঠিক আছে দেওবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠানৰ কিছু মুহূৰ্ত মই আপোনালোকৰ মাজত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই স্কুলখনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পঢ়িবৰ কাৰণে যিসকলৰ অকণমান আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বল বা যিসকল অনাথ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ এই স্কুলখন আমি যোৱা দিনাখন এখন কলেজ আৰু এখন স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গৈছিলে চাবৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে মেইন স্কুলখন এয়া চাওকচোন লিখাই আছে ওপৰত বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল আমি ক্লাছৰুমবোৰ চাম আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী কথা কি জানেনে ইয়াতে ক্লাছবিলাক বাহিৰত হয় হয় মুকলি আকাশত হয় গছৰ তলত হয় আৰু তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ধুনীয়াকৈ চাংঘৰ নিচিনাকৈ বনাই লৈছে সেই তেনেকুৱা ঘৰবিলাক বিলাকৰ ভিতৰতো ক্লাছ হয় আৰু এয়া চাওকচোন তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা কিছুমান মুখা সঁচাই স্কুলখনৰ প্ৰতিটো কোণতে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতৰ পৰশ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ছাইডতে যিফালেই চাওঁ সেইফালেই দেখিম ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা নহয় কিবা কৰি থৈছে আৰু চাই যাওকচোন আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এয়া চাওকচোন তেওঁ ভিডিঅ'টো আগৰ অংশলৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে স্কুলখন কিয় ব্যতিক্ৰমী হয় এনেকুৱা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক শিকোৱা হয় পঢ়া শুনাৰ লগতে তাকে দেখুৱাম আপোনালোকে চাই যাব আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এটা ক্লাছৰুম চাবলৈ আহিলোঁ এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৱালত এই ধৰণে বনাই বনাই সজাইছে যিহেতু দেওবাৰ আছিলে সেইবাৰটো আৰু বাহিৰত অনুষ্ঠান চলি আছিলে সেইবাবে ক্লাছৰুমত কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে এয়া চাওকচোন একদম মাছৰ আকৃতি ঘৰিয়ালৰ আকৃতি কি সুন্দৰভাৱে দিছে আৰু এই যে দেখিছে আপোনালোকে ৱালখন এই ৱালখন ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ সপোনৰ ৱাল আৰু এই ৱালখনত যে আপোনালোকে যিবিলাক হাত দেখিছে এই হাতবিলাকত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি লক্ষ্য প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি জীৱনৰ যি লক্ষ্য তেওঁলোকৰ সেই নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যবিলাক এই ধৰণে লিখি পেলাই ইয়াতে লগাই থৈছে মানে ক'বলৈ গ'লে ক'ব পাৰি যে জীৱনৰ যি লক্ষ্য জীৱনৰ সেই লক্ষ্য পাই সপোন দেখিবলৈ তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছে এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিনাৰতে এইদৰে তেওঁলোকে বনাইছে মুখা নিচিনাকৈ আৰু ইয়াতে লিখা আছে জীৱনমুখী সপোনবোৰ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৰং বিৰং মুখাবিলাক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁলোকক পাহৰিব দিয়া নহয় যে তেওঁলোকে জীৱনৰ লক্ষ্য কি প্ৰতিটো সময়তে যেন তেওঁলোকক সদায় মনত পৰি থাকে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ ৰুম য'তে তেওঁলোকক ভাষা শিকোৱা হয় আৰু লগতে বেৰতে চকচোন ইমান সুন্দৰকৈ লিখি থোৱা আছে আমাৰ অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ নাম সকলোখিনি তেওঁলোকৰ বিষয়ে লিখা আছে এয়া চাওকচোন স্কুলৰ খুটাত কিদৰে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে দেখিছেনে এনেকুৱা লাগে যেন ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ স্পৰ্শ প্ৰতিটো কোণতে আছে আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টাফ ৰুম স্কুলৰ ষ্টাফ ৰুম হয় আৰু ইয়াতে আজি কোনো টিচাৰ বহি থকা নাই যিহেতু বাহিৰত অনুষ্ঠান চলি আছিলে দেওবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠান এতিয়া পুনৰ এবাৰ মই আপোনালোকক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ লৈ যাম And now I request Raspal Saikya to say the autobiography of our school, Bithya, the living school. মই মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এটি শিশুৱে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা য'ত আৰম্ভ কৰে সাধাৰণভাৱে সেই অনুষ্ঠানকেই বিদ্যালয় বোলে বিদ্যালয় হ'ল জীৱনৰ আদি পাঠৰ প্ৰথম স্তৰ য'ত এটি শিশুৱে সপোন দেখিবলৈ শিকে নিজৰ নামটো লিখিবলৈ শিকি প্ৰথম নিজৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ শিকে প্ৰত্যেক শিশুৰে হেঁপাহ থাকে এখন নিজে ভালপোৱা বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ হয়তো এই ক্ষেত্ৰত ভগৱানে মোলৈ চকু মেলি চালে যাৰ বাবে মই আজি মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ শিকিবলৈ পাইছোঁ জীৱনৰ পাঠ মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয়খন য'ত মোৰ মনে বিচৰা ধৰণে শিকিব পাৰিছোঁ পখিলা খেদি ৰঙীন সপোন দেখিবলৈ শিকিছোঁ সেইখনে হ'ল মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয় যাৰ নাম বিদ্যা টালিভিং স্কুল হয়তো মোৰ দৰে এই বিদ্যালয়খন শ শ শিশুৰ কিশোৰৰ সপোনৰ বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বৰগোহাঁই ছাৰৰ ঐকান্তিক আগ্ৰহ আৰু প্ৰচেষ্টাত শিক্ষকসকলে দিন ৰাতিয়ে কৰা চেষ্টা আৰু কষ্টত গঢ় লৈ উঠা মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয়খন আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চিনাকি নাম Vidya the living school Vidya the living school অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰান্তৰ এখন মনোমোহা বিনন্দীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পৰিৱেশৰ সুবাহী নামৰ ঠাইত অৱস্থিত বিদ্যাৰ কাষেৰে বৈ গৈছে এখনি পাহাৰীয়া নৈ যাৰ নাম বালেশ্বৰী আৰু কাষতে আছে এখনি সু উচ্চ সেউজীয়া পাহাৰমালা মোৰ সপোনৰ বিদ্যালয়খন আন বিদ্যালয়তকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক প্ৰায় ষাঠি বিঘা মাটিৰে আগুৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ চৌপাশ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ দূৰৈত অৱস্থিত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাবোৰ পাহাৰৰ সৰু সৰু শিলাৰ ওপৰত অৱস্থিত তাৰ উপৰিও আমাৰ সৰহভাগ সৰহভাগ পাঠদান গছৰ তলত হয় বিদ্যাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে তথা ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাও শিক্ষকে শিকে ইয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰম্পৰাগত শিক্ষা বা ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিল এই ব্যৱস্থাত আন বিদ্যালয়সমূহত যেনেদৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ সময়ৰ ভিতৰত গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী পঢ়োৱা হয় ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো সেই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু নতুন নতুন পদ্ধতি উদাহৰণস্বৰূপে থিয়েটাৰ ইন এডুকেশ্যন এই থিয়েটাৰ ইন এডুকেশ্যন বিষয়ে কোনো পাঠ থিয়েটাৰ বা নাটকৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হয় দ্বিতীয়তে সুখী জীৱন সুখী জীৱনৰ বাবে কৌশল শিক্ষা বা ৱেলবিং স্কিল এই ব্যৱস্থাত এখন এজন শিশু বা কিশোৰে কেনেদৰে সুখী জীৱন এটা পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া হয় ইয়াত ইতিবাচক শিক্ষা ইতিবাচক স্বাস্থ্য ইতিবাচক আৱেগ ইতিবাচক চিন্তা কৃতজ্ঞতা আত্মবিশ্বাস ইত্যাদিৰ ইত্যাদিৰ দৰে বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষা দিয়া হয় আৰু আমাক বুজাই দিয়া হয় যে কেৱল নম্বৰৰ পিছত নিগনি দৌৰাত ভাগ হ'লৈ সুখী হ'ব পৰাকৈ জি থকাৰ কৌশল দ্বিতীয়তে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে কৌশল শাক পাচলি খেতি লগতে আমি হেণ্ডলুম চিত্ৰকলা অভিনয় সংগীত বিষয়ে শিকিছোঁ এতিয়া বহুত শিশু মনৰ সপোনৰ স্থল আমাৰ বিদ্যাৰ বাকৰিত কোনো কোনো ব্যক্তি উপ উপস্থিত হয় তেন্তে তেওঁ নিশ্চয় সম্পূ সম্পূৰ্ণ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা দূৰত থকা যেন অনুভৱ এতিয়া আহকচোন ক্লাছৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশবিলাক আৰু সেই যে দেখিছে সৰুকৈ চাংঘৰ নিচিনাকৈ এইটো এটা ক্লাছৰুমেই হয় বলকচোন ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে দেখিছেনে আৰু এনেকুৱা হয় ক্লাছৰুমটো যে কেও ফালৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী গুলকৈ বহিব পাৰে ইয়াতে সুন্দৰকৈ বৰ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু চাওকচোন কাৰ বাৰু ভাল নালাগিব ইমান এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত যদি পঢ়িবলৈ পায় আৰু তলখন চাওকচোন এই ধৰণে আৰু জনামতে তেওঁলোকৰ বহুত ক্লাছবিলাক বাহিৰতো হয় মই কৈছোঁ আপোনালোকক গছৰ তলতো ক্লাছ হয় তেওঁলোকৰ আৰু এইটো এটা বেলেগ এটা ক্লাছৰুম চাওকচোন আৰু ইয়াৰে ৱালবিলাক দেখিছেনে সাধাৰণতে আমি দেখা চাৰিখন ৱালৰ বেৰৰ যি ক্লাছৰুম হয় সেয়া কিন্তু নহয় ইয়াতে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ গোলকৈ যাতে বহিব পাৰে সকলোৱে যাতে প্ৰথম নিচিনা অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু এইটো এটা ৰিচৰ্চ ৰুম হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব লৈছোঁ এই বাইদেউগৰাকীৰ লগত আহকচোন আৰু এই বাইদেউগৰাকীক মই লগ কৰিছোঁ আৰু এই বাইদেউগৰাকী হৈছে ছয়নিকা শইকীয়া তেওঁৰ পৰাই আমি গোটেইখিনি জানিম জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই স্কুলখনৰ বিষয়ে আৰু বিৰাটে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বাকী আহকচোন বাইদেউগৰাকীয়ে কি কি কয় জানি লওঁ সকলোকে প্ৰণাম জনাইছোঁ প্ৰথমতে বিদ্যালয় সিং স্কুললৈ আপোনাক লগতে আপোনাৰ দৰ্শকসকলকো লগতে ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াত কি হয় অকণমান ব্যতিক্ৰম আমাৰ দু তিনিটা ডাইমেনশ্যন আছে এটা হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিল য'ত ইংৰাজী বিজ্ঞান আৰু সেইখিনি আমি অল্টাৰনেটিভ পেডাগকী সহায় পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এটা আছে আৰু এটা আছে ৱেলবিং স্কিল বুলি য'ত আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিজৰ ইম'শ্যনবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কেনেকৈ মানুহৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে দয়া দয়াশীল কেনেকৈ হ'ব লাগে সেই গোটেই কথাখিনি শিকোৱা হয় তাৰ তাত আৰু এটা আছে লাইভলিহুড স্কিল আপুনি দেখিছিলে তাত পলট্ৰি ফাৰ্ম আছে তুলসী বাগিচা আছে তুল তুলসীৰ পৰা এটি চাহ উৎপাদন কৰে আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেই গোটেই কামখিনি স্কিলবিলাক শিকোৱা হয় তাহাঁতি যাতে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে যাতে সিহঁতৰ হাতত এটা স্কিল লৈ যাব পাৰে জীৱনত কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিলেও যাতে চাকৰি এটা নাপালেও যাতে কিবা এটা হ'লেও স্কিল শিকি যায় আৰু কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি আমি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকে কৈ ভাল পাম যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নন টিচিং ষ্টাফ নাই চব আমি নিজে কৰোঁ কেম্পাছ ক্লিনিঙৰ পৰা আদি কৰি যিমানবিলাক কেম্পাছ আছে সেই গোটেইখিনি ডেভেলপ কৰাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী অঁ গোটেইখিনি টিচাৰ্ছবিলাক লাগি থাকে আৰু ষ্টুডেণ্টখিনি যিখিনি ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট তাহাঁতি গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰে সৰুখিনিক চোৱা চিতা কৰে তো তেনেকুৱা ধৰণকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে বিছ দুহেজাৰ বিশ চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে স্কুলখন আৰু এতিয়া বৰ্তমান কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ ইয়াত আছে four eighty four eighty student আৰু হোষ্টেলত থাকে টু ফৰ্টি টু ফৰ্টি আচ্ছা বইজ হোষ্টেলো আছে আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেলো আছে আৰু এই স্কুলখন আছে আপোনাৰ সুবাহিত ধেমাজি জিলাৰ সুবাহিত সুবাহিত সুবাহিত লাইপুৰিয়াত অৱস্থিত আচ্ছা ঠিক আছে বহুতেই ভাল লাগিলে বাইদেউগৰাকীৰ লগত লগ হৈ চিনাকি হৈ থেংক ইউ আৰু বাকী মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাই যাম স্কুলখনৰ গোটেই পৰিৱেশটো আৰু লগতে তেওঁলোকক কি কি শিকায় কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাদান কৰে যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই যিহেতু আহিছোঁ আজি বন্ধ বাৰত তথাপিও তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানো কৰিছিলে দেওবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠান এটা আৰু তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অলপ অলপ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হাতৰ কাম কৰে এয়া দেখিছে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ শিলত তেওঁলোকে কালাৰ কৰিছে পেইণ্টিং কৰিছে আৰু প্ৰতিটো শিলৰে এটা অৰ্থ আছে এয়া দেখিছেনে ইমান স্পেচত যোৱা এটা এয়া আইনষ্টাইন বা চাইণ্টিষ্ট এজন বনাইছে ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকক বিৰাটেই ধুনীয়া এয়া পলিট্ৰি ফাৰ্ম দেখিছেনে এই ধৰণে তেওঁলোকক গছ পুলি কেনেকৈ ৰুব লাগে কি কি কৰিব লাগে সকলোখিনি শিকোৱা হয় এই স্কুলখনতে আৰু লগতে ইয়াতে দেখিছেনে এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ অমিতাৰ খেতি যি কৰিছে এই সকলোখিনি অলপমানহে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে গেষ্ট হাউচ আৰু যিহেতু মই কৈছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ এই স্কুলখন চাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন ইয়াৰ ছাইডৰ যিখিনি ওচৰৰ পৰিৱেশখিনি গোটেই মানে সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু কাষেদি বৈ গৈছে এখন ধুনীয়া নৈ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ মাজতে আছে এটা অ'পেন ষ্টেজো আছে স্কুলখনত এইটো হৈছে অ'পেন ষ্টেজটো ইয়াতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম থাকে সেইবিলাক হয় আৰু লগতে ইয়াৰ সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ ঠাই আছে বহিবৰ কাৰণে আৰু দেখিছেনে একদম প্ৰকৃতিৰ মাজত একদম শিলতে বহি বহি তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰে আৰু সু দূৰত যে দেখিছে আপুনি আপোনালোকে সেইখন হৈছে এখন কেণ্টিন আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ হোৱা দূৰ দূৰণিত ইমান ধুনীয়া পাহাৰটো ওলাই আছে আৰু এই যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো দেখিছে নহয় সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া আৰু এটা গাঁৱৰ যিটো চুবুৰীৰ নিচিনা এটা অনুভৱ হৈছিলে মানে ক্লাছৰুমবিলাকেই হওক বা তেওঁলোকৰ হোষ্টেল হওক চব ওচৰা ওচৰিকৈ লাগি আছে আৰু ইয়াতে আৰু বেলেগ কি শিকায় চাওকচোন ইয়াতে তাঁতশাল তাঁত কেনেকৈ ব'ব লাগে এইবিলাক পৰ্যন্ত শিকায় আৰু ইয়াতে তেওঁলোকৰ পৰা জনা মতে অকল যে ষ্টুডেণ্টেহে শিকে তেনেকুৱাবিলাক টিচাৰসকলেও শিকে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আৰু ষ্টুডেণ্টেও শিকে টিচাৰৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইখন চাওকচোন এখন বেৰত কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে দেখিছেনে আৰু তেওঁলোকে যে কৰে হাতৰ কামবিলাক এই হাতৰ কামবিলাক ইয়াতে তেওঁলোকে বেচে আৰু চাওকচোন সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰডাকশ্যন ফৰ চেল বুলি লিখা আছে এই যে বেগবিলাক দেখিছে আপোনালোকে সেইবিলাকো তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে বনোৱা বেগ হয় বেগ মাফলাৰ এইবিলাক সকলো তেওঁলোকে নিজে বনাইছে আৰু চাওকচোন এইবিলাক স্কুলৰ ইউনিফৰ্মো ইয়াতে থৈ দিছে এয়া হৈছে তেওঁলোকে কৰা পেইণ্টিংসমূহ চাওকচোন ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ আঁকি মেলি থৈছে আৰু ইয়াতে যে অকল ছবি বা কাপোৰ এয়াই নহয় আৰু এয়া চাওকচোন এজনে আনজনৰ চুলি কাটি দিছে দেখিছেনে বাৰু মানে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ হাতৰ যি বিদ্যা প্ৰতিটো হাতৰ বিদ্যাই তেওঁলোকক শিকোৱা হয় বা তেওঁলোকে জানে বুলি ক'ব পাৰি চাওকচোন এইধৰণে ইজনে আনজনৰ চুলিও কাটি দিছে আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে তেওঁলোকক চোৱা মেলা কৰি আছে কোনে কি কৰিছে নাই আৰু এই কেণ্টিনৰ ওচৰতে সুন্দৰকৈ খাব পৰাকৈও ব্যৱস্থা আছে আৰু এয়া চাওকচোন ইমান কণ কণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ঘৰখন এৰি পেলাই ইমান দূৰত পঢ়িবলৈ আহিছে তাকেহে দেখি মানে বহুত ভালো লাগিছে আৰু মানে কেনেকুৱা এটা অনুভৱ বুজাব নোৱাৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া মই কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া সময়খিনি কটালোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ অনুভৱেই নহয় যে তেওঁলোক ইমান দূৰত আছে বা তেওঁলোক যে মাক দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা দূৰত আছে কাৰণ ইয়াতে তেওঁলোকে ইমানখিনি মৰম পাইছে ইমান মৰম ভালপোৱা গোটেই আৰু লগতে এটা ঘৰুৱা নিচিনা পৰিৱেশ সঁচা চাই বহুতেই ভাল লাগিলে আৰু এয়া হৈছে মলয়া বৰুৱা বাইদেউ আৰু তেওঁ লগতো চিনাকি হওঁ আহকচোন আমি বাইদেউ কি পঢ়াই আপুনি মই আচলতে ইয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এক্সিকিউটিভ মই গোটেই হোষ্টেলবিলাক চাওঁ খোৱা প্লাছ তিনিটাকৈ হোষ্টেল অঁ তাৰপিছত আকৌ মই M A in theatre art theatre আৰ্টত মোৰ এম এ মই মাজে মাজে নাটক কৰোঁ আৰু অলপ চলপ ডান্স শিকাওঁ আৰু মই অসমীয়া পঢ়োঁ অঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ হেৰি চিডিউল থাকে আৰু আৰু দেওবাৰ দিনটো আপোনাৰ গোটেই হ'ল কেম্পাছ ক্লিনিং থাকে আমাৰ যিমানবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ আছে এইবিলাক মানে চাফা কৰে তাৰপিছত গোটেই স্কুলৰ চাৰিওফাল কেণ্টিন বা তেওঁলোকৰ নিজৰ কাপোৰ কানি ধোৱা গোটেই ৰুম চাফা দেওবাৰ দিনটো সেইবিলাক বেছিকৈ হয় তাৰপিছত আকৌ দেওবাৰে খুব বেছি আলহী আহে স্কুলখন চাবলৈ স্কুলখন স্কুলখন চাবলৈ আমাৰ কণ্টিনিউ থাকেই দূৰৰ দূৰৰ পৰা বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ পৰাও আমাৰ আহে তেনেকৈ আহে স্কুল চাবলৈ ত' তেনেকৈ দেওবাৰ দিনটো আমাৰ অকণমান বিজি চিডিউল থাকে আৰু অঁ তেনেকুৱাকৈ আৰু বাকী বাৰবিলাকতো হৈ থাকে বাৰু পাছ হৈ থাকে আমাৰ তেনেকৈ মলয়া বাইদেউৰ লগত চিনাকি হৈও ভাল লাগিলে সঁচাকে আজি বিৰাটেই ভাল লাগিলে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এনেকুৱা এখন স্কুল দেখি পেলাই সঁচাকে বিৰাটেই ভাল লাগিলে চিনাকি হৈও ভাল লাগিলে থেংক ইউ <laughs> আহিব ঠিক আছে আহিব আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিতে মই স্কুলৰ সকলো ষ্টাফ মেম্বাৰ্ছ সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব নমস্কাৰ